Puri. Sri Mustika.

bilo wirat moyo tan wurung sri huning gugur

Iya. Eh, dan nyanyi hormonal. Oh, ning mustika tubah putra kanjeng sira la pas bener lah ya pas Mbak Mara Doprang kumpo jono Goro Bebilo wirat moyo setan wurung sri huning kuku dadi kusumah 我的。